ed è meraviglioso quando siamo davanti alla presenza di Dio perché come dicevo col canto che abbiamo cantato prima la vita sembra impossibile i problemi sembrano risolvibili però quando andiamo davanti alla presenza di Dio Dio li risolve in modo semplice Amen? perché non è per forza né per potenza ma è per lo spirito di Dio Amen? non è per forza, non è per potenza, ma è per lo Spirito di Dio. Perché il regno di Dio si muove per il suo Spirito. Non si muove per il stratagemma umano, non si muove per l'intelligenza delle persone, non si muove per le capacità politiche, non si muove per chissà che cosa, ma si muove per lo Spirito Santo di Dio. Amen? E per lo Spirito Santo di Dio il Signore questa mattina ci ha portato Caterina lo Moloso qui. Voglio invitare a venire davanti. Grazie. Ah, La stimo tantissimo, ah. pure se lei pensa il contrario, non lo so. Ah, lo do. Scusatemi, me lo posso permettere, a 74 anni io lo posso permettere. Eh, una volta subito. Avrebbe <laughs> un sacco di bene, è una persona eccezionale, uno strumento che Dio ha usato in tante nazioni, eh, Garibaldi si chiamava l'eroe dei due mondi, no? perché lavorò per la rivoluzione in Italia e poi in Sud America. E Caterino invece è l'eroe dei tre mondi, perché <laughs> tra l'Australia, Sud America, l'Europa. Ma non so se sei stato in Asia. Sì. Sì, anche in Asia. Quindi Italia, Bali. Che ti manca? L'Oceania? Ah, Cina. Il signore mi ha detto che mi sta preparando perché non andrò a mangiare i noodles che mi piacciono, ma scarafaggi Ah. e io gli ho detto non ancora Ah, tanti auguri. Ah, grazie. eh, non lo so, <laughs> penso che preferisco gli spaghetti alla carbonara. Ah, anch'io. Poi oh, se Dio mi manda andiamo anche al Polo A me quindi lascio tuttile la parola a questa sorella eccezionale, un pastore. Molti non credono nel ministero femminile in Italia, questo ci ha creato nel passato tanti problemi come abbiamo sempre avuto problemi, continueremo a avere problemi, no, ma noi continueremo ormai siamo come vado e, abbiamo e non appartengo e loro non parlano più ho incontrato alcuni pastori che mi conoscevano da prima che mi hanno rigettato ma adesso tu sei con l'apostolo Livio Correa, ma si sparge la voce così immediatamente ho detto sì sono uno dei suoi pastori uh, si sono ricreduti si sparge la voce che la gente invece di leggere la Bibbia e cercare la presenza di Dio non fa nient'altro che parlare male dei fratelli, delle sorelle, dei pastori, dei ministri. E quindi alla fine invece di farsi la volontà di Dio si fa la volontà del diavolo. Certo, eh, Perché questo mormorio per parlare porta solo divisione. Però noi non abbiamo creduto alla parola degli uomini, abbiamo creduto alla parola di Dio. Ah, eh. Immaginate io stavo ministrando in giro per la Sicilia e ogni posto dove andavo predicavo la parola di Dio, mi dicevano lo stesso messaggio ma predicato un pastore che viene dall'Australia che si chiama Caterina Muro sulla domenica andando in un'altra chiesa, non lo sa, e qua è stata una domenica prima un pastore dall'Australia ha dato la stessa parola a Rimini, insomma comunque alla fine giravamo 7-8 parti, ogni parte dove andava, dicevo, ma come questa Caterina Muro, ma sta Caterina Muro? Può essere mai che è passata prima di, di me ha detto le stesse cose, io la devo conoscere. E un giorno venne a sapere che Caterina Amoroso sta nella chiesa di Fiume Fetto, me la ricordo ancora quel posto, e quindi io inizio, ah, inizio a camminare praticamente con la macchina per andare uh, eh, in questa chiesa e a un certo punto vedo nella macchina davanti una visione e vedo che c'è un angelo sopra il tetto della macchina e dico chi ci sta in questa macchina? e poi ce n'era una a destra e una a sinistra alla fine arriviamo fuori la chiesa questa macchina si ferma e scende Caterina Colosso ecco e così abbiamo conosciuto Caterina Colosso quindi crediamo non alle parole degli uomini, ma alle parole dello Spirito Santo. Dice la Bibbia, diffidate sempre da chi parla male degli anziani. Sempre. Ogni parola sia confermata dalla bocca di due o tre testimoni. Ma non credete mai alle cose che vi riportano per sentito dire, io ho visto, vi ho guardato, soprattutto con i fratelli, perché il diavolo usa questo per mettere divisione nella Chiesa. Esatto. Quando, se no inizio a predicare, dico solo questa cosa quando la persecuzione viene da fuori la Chiesa, unisce la Chiesa, ma quando viene dall'interno la divide. E se noi diamo retta alle voci di persone che ci riportano le parole degli altri, non stiamo facendo nient'altro che aiutare il diavolo a dividere la Chiesa. Allora il regno di Dio non è così. Il regno di Dio è pace, amore e l'amore non sospetta il male. Quindi non sospettate mai il male dei fratelli, perché altrimenti non vi state male. Però adesso mi devo fermare, se no predico io. Quindi tutto questo per dire che voglio tantissimo bene a Caterina e sono felicissimo di star qua. Quindi Caterina, con lo studio sanno di vita, ma qua la tua è quella, grazie, sta qui Grazie, benvenuti, sono felice di essere qui perché ci conosciamo da più di dieci anni. Eh, secondo me quasi quasi dieci anni. Sì. sì. Eh, Bene, come avete sentito sono un pastore australiano. Quanti di voi conoscono Bill Brain, il grande predicatore? Io ho anche il diploma della scuola di Bill Brain, americano, quindi ho l'autorizzazione australiana dell'assemblea australiana, posso insegnare tutti i corsi della, di Bill Brain. Ma il problema non è questo, il problema è che per quanto sono grande d'età, ancora mi sento una giovinetta e vado in giro per il mondo a predicare la verità di Dio. E non mi fermerà il diavolo né nessuno. Due anni fa mi ha dato il diavolo cancro al seno e i miei figli erano desolati, io contenta perché ho detto se devo morire me ne vado con Cristo, se rimango do testimonio che Cristo mi ama. Così mi hanno operata mi hanno tolto la porcheria e il Signore mi ha parlato e mi ha detto adesso che tu hai superato anche questa prova, l'ultima che il diavolo aveva per te, perché l'ho combattuto, potrai andare in giro per il mondo a curare anche il cancro. E quindi dopo tre settimane dell'operazione tutti gli ospedali di Sydney mi avevano eh, contattata perché volevano fare la chemoterapia io l'ho rifiutata, i miei figli insistevano, eh, io me ne sono andata in un paese, il Canada, in un paese sperduto del Canada, sono vissuta tre settimane in una caravan, casa di ferro, e senza acqua, senza cibo, sono rimasta là tre settimane. Dopo tre, dopo tre settimane dall'operazione tre settimane. Ho predicato, sono andata in giro, ho fatto tutto ciò che potevo per il Signore, ho visto segni e miracoli, sono tornata a Sydney, hanno ricominciato perché speculano, guadagnano soldi e ti ammazzano con la chemoterapia. Il bene e il male c'è in quello. E quindi di nuovo i miei figli, mamma, forse adesso dovresti andare. Sì ragazzi, non vi preoccupate, fatto il diretto, poi sono venuta in Italia, sono andata a Gerusalemme con l'apostolo Lirio Porrello e sua moglie, oppure combattuto con Porrello, essendo un medico, lui mi diceva, ma dove vai? 50 gradi e tu sali sul monte dove è salito Gesù. Ma Marino, quando avrò la possibilità di tornare a Gerusalemme, è già il mio secondo viaggio, io voglio andare. E vabbè, vai, ho detto io, sono andata, tornata e ho vinto anche questa. Quindi vi volevo dire, se avete qualche malattia che pensate che sia impossibile di curare, abbiamo il dottore più importante del mondo, colui che vi ha creati, colui che sa esattamente ciò di cui avete bisogno. Sapete, Dio mi ha mostrato che nel cielo c'è una stanza infinita con pezzi di ricambio. Avete bisogno di un braccio nuovo? chiedetelo, avete bisogno di un cuore nuovo, chiedetelo, Dio ve lo darà. Amen? Preghiamo. Padre ti do onore e gloria per questo giorno, questo è il giorno che tu hai creato e noi ci rallegriamo in esso. Ti prego di ungere la parola, Signore, che possa toccare cuori, cuori feriti, cuori che stanno male, cuori che cercano una risposta da te. Signore, rispondi a ciascuno di loro in maniera perfetta e nel nome di Gesù io ti prego di rispondere in particolare a questo giovane che tu mi hai mostrato che ha il cuore molto ferito e sta aspettando risposte da te ti prego Signore a ciascuno di loro dai qualcosa di tuo particolare che possa rincuorarti e dare loro la speranza che tu sei con noi ti diamo tutto l'onore e la gloria Spirito Santo sentiti libero di operare in questa chiesa e ti prego Signore di rassicurare i cuori nel nome di Gesù. Amen. Amen. Oggi vi voglio parlare del regno di Dio. È probabile che ne abbiate sentito parlare a destra, a manca, ma questo è quello che Dio ha messo nel mio cuore. Consideriamo la parola regno. Che cos'è un regno? Abbiamo pochi regni ancora in Europa, la Spagna è uno dove sfortunatamente hanno accettato il matrimonio gay e si sta divulgando moltissimo l'opera del diavolo. Abbiamo l'Inghilterra perché il regno è stato costituito da Dio e quindi il re e la regina sono molto importanti per Dio. Invece l'Italia è una repubblica dove dovrebbe comandare il popolo ma ignorantemente o non andiamo a votare o votiamo per rappresentanti al governo di Roma che in effetti pensano a riempire le loro tasche, a risolvere i loro problemi anziché i problemi della gente. Dunque la Repubblica è un governo di morti, il regno invece è tutto l'opposto. La Repubblica è un governo di confusione, il regno è tutto l'opposto. Si tratta di un governo, come sapete, con a capo un re, che regna come capo assoluto sui suoi sudditi, che devono semplicemente ubbidire. Non c'è altra maniera. Quando c'è un re, noi dobbiamo ubbidire. Dunque è un governo totalitario che ha potere di vita e di morte sui suoi sudditi. E generalmente, siccome la monarchia si tramanda dal padre e il figlio, per assicurare un buon regno ai discendenti, il re sempre concede una vita eccellente, dà ai suoi sudditi qualcosa di diverso da quello che la Repubblica offre a noi. Però adesso guardiamo il regno di Dio. Non si tratta di un regno naturale, ma si tratta di un regno soprannaturale, il cui re in assoluto è Gesù Cristo, re del re è Signore di tutti i signori della terra. Ogni persona che fa parte del regno deve necessariamente obbedire alle leggi di quel regno. È chiaro? invece la gente nella strada non ne capisce niente e si affida alle dottrine cattolica, buddista, tatoista che io ho studiato perché volevo una risposta da parte di Dio. Io italiana, o meglio, sono australiana a tutti gli effetti, vivo lì da più di 50 anni e quindi mi ritengo australiana. Una volta nata a Palermo in Italia, all'età di 23 anni ho dovuto abbandonare tutto ciò che conoscevo e studiare per essere accettata come insegnante australiana e ho finito con lavorare all'Università di Macquarie, dove io insegnavo lingue, francese, spagnolo, italiano e inglese, agli studenti australiani. Quindi come vedete ho perso la cittadinanza italiana, perché se tu devi insegnare a un certo livello, tu devi diventare assolutamente australiano e mi hanno ritirato il passaporto italiano, mentre i miei figli avevano il doppio passaporto italiano da parte del padre è australiano perché è nato in Australia. Io ho dovuto spendere un anno in Italia per riacquistare il passaporto europeo perché Dio me lo ha comandato. Dunque per diventare cittadini del Regno di Dio occorre come me, non so quanti di voi guardano in televisione Sydney Airport? Io, yes eh, abbastanza. Avete visto come sono proprio strictly, sono molto duri, niente passa. E abbiamo dei cani che sono formidabili. Tu guardi quel bassottino, lo guardi e fai ciao caro, non lo toccare, perché fa così. Lui è lì per fare il suo lavoro. Semi, droga, soldi, qualunque cosa tu hai, lui riesce ad annusare e si siede accanto alla persona, non è che ti attacca, vede che tu hai della droga, tac, si siede, tutto carino. E il poliziotto gli fa bravo, bravo, e gli dà pure la caramellina o quello che è. Dopodiché lo fermano, perché già il cane è avvisato. Allora, quando tu diventi cittadino del regno, di Dio, occorre obbedienza assoluta alla sua parola. Obbedienza assoluta alla parola e alle leggi del regno e perdiamo la cittadinanza delle tenebre passando da un re Satana che schiavizzava a Gesù Cristo che ci ha liberati. Diamo un applauso al Signore. Inoltre, senza un passaporto tu non puoi entrare né in Australia, né in Italia, né in nessun posto. Il passaporto ti dà il diritto di entrare in un paese. Senza il passaporto, che è la salvezza, il timbro che Cristo mette nel tuo cuore al momento che tu accetti Gesù nella tua vita, senza quel timbro tu non entri nel regno di Dio, ma quello è solo l'inizio. La parola salvezza include il totale, spirito, anima e corpo, e si chiama SOSO, S-O-Z-O. E come si ottiene questo? Attraverso l'ubbidienza assoluta e la fedeltà al nostro Re Gesù, alle sue leggi dell'amore ed è perdono. Ascoltateli bene oggi, aprite le vostre orecchie. Senza amore e senza perdono non si va da nessuna parte. Non entreremo nel regno dei cieli. Gesù si è conquistato tale regno. Come? Morendo su quel duro letto, sulla croce per noi. E perché? Per farci partecipi di questo regno soprannaturale. Non è un regno che si può vedere a occhi nudi, è un regno che si ottiene con la fedeltà, è un regno che si ottiene ubbidendo alle sue leggi. Apocalisse 1,5-6 dice «Ed a Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe del re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue e ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo. A Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Ci ama talmente che ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue. Quando noi continueremo a peccare perché quando riceviamo lo spirito e accettiamo Gesù, il nostro spirito è qui, sotto il petto. Se vi chiedete dove è lo spirito, la gente vi dice nel cuore, no, il cuore non c'è. Quando voi avete una paura o un dolore, non vi toccate il cuore, vi toccate qui. E quando ridete a crepapelle vi fa male qui. Qui è dove Dio, quando ha soffiato nel ventre di vostra madre, ha creato lo spirito e vi avverto che se qualcuno di voi ha fatto degli aborti dovete confessarli perché il bimbo che riceve il soffio di vita prima che ogni cosa è spirito quindi voi avete ucciso il bebè che si è costruito attorno allo spirito e sapete quando si fa l'aborto cosa fanno? tagliano le braccine tirano, rompono le gambe distruggono il bebè ed è un peccato. Però una risposta. I bimbi che sono stati uccisi con, la l'aborto sono nel cielo che aspettano le mamme e i papà e quando arrivano là dicono sono io quel bimbo, quella bimba che tu hai fatto fuori. Però colpevole agli occhi di Dio, non voglio fare una parentesi perché fa parte del regno di Dio, colpevoli per l'uccisione del bambino, perché ammazzare è un'uccisione, sono il padre che dovrebbe essere sacerdote della casa, la madre, il dottore che lo fa, gli infermieri che contribuiscono a togliere e se c'è un'amica o un amico che l'accompagna, anche lui è colpevole davanti al trono di Dio dell'uccisione della persona perché è una persona, è un essere vivente. Quindi se c'è qualcuno che ha fatto questo pensiero anche di eliminare, dobbiamo confessarlo oggi e dire Signore lavami col tuo sangue perché il sangue ci libera dai nostri peccati. Ora che succede? Che noi, molti predicatori sbagliano perché spiegano che il vecchio è passato e tutto è fatto nuovo, ma lo interpretano, che tu devi dimenticare tutto il tuo passato e non si può. Non è biblico, perché nostra, il nostro, sto andando fuori, ma il Signore mi sta dando questo, eh, perdonatemi, il vostro, il vostro spirito è formato a tre parti, cosciente o coscienza, incosciente e subicosciente. Tutto quello che noi abbiamo subito da prima della nascita, tutto quello che avete sentito attraverso il cordone umbilicale, che vostra madre, vostro padre, le liti che hanno fatto, le discussioni che ci sono state, tutto questo vi ha tormentato prima della nascita. Durante la nascita al solito le donne, lo diciamo alla pastora, preoccupate come sarà, come andrà, quindi l'ansietà, tutto questo lo trasmettiamo ai bimbi, ok? E quindi c'è il prima, il dopo la nascita e la vita che tu accumuli e il tuo drive nel computer, nel subconsciente, è tutto registrato, tu non puoi cancellare. L'unica cosa che può fare Gesù con la sua presenza è guarire le ferite della vostra anima. E poi forse un'altra volta potremo fare questo. Quindi, col sangue cancelliamo i peccati. Quindi quando tu continui a peccare, dopo che sei nata di nuovo, è perché la tua mente non è ancora rinnovata del tutto. Ci sono certi livelli, ci sono persone che si offendono per niente, ci sono persone che non tollerano certe cose, tutto questo deve essere cancellato perché non entreremo nel regno dei cieli con le ferite. Dio vuole liberare le nostre coscienze, i nostri cuori da tutte queste ferite. L'anima deve essere libera perché dice a lui che ci ama e ci ha liberato dai nostri peccati col suo sangue e ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio nostro Padre. Noi siamo sacerdoti e quindi dobbiamo cambiare il nostro modo di vedere. Qui dobbiamo essere completamente dati a Dio. Come mi può usare il Signore? Come può mandare qualcuno che ha ancora dolori repressi e, e non perdono e cose del genere nel vostro cuore? Non mi può usare io quando scelgo i miei leaders, io li scelgo bene. Prima li curo e poi con loro tutta l'opportunità di crescere, di migliorare. Io non sono un despota, io non sono una di quelle che dico no, io sono il pastore, si fa quello che dico io, no, perché tutti abbiamo dei livelli. Bisogna incoraggiare, però prima curare, perché quando io mi rendo conto che qualcuno ha delle ferite, allora cerco di liberarmi da quelle finite e altrimenti si ferma e si blocca e nascono le offese, ok? Non solo Gesù è il re in assoluto, perché ci ha salvati dal regno delle terre ma è molto importante capire che in Matteo 19, 23, 24 vorrei che ascoltaste bene quello che dice la parola è Gesù, è Gesù che parla, disse ai suoi discepoli, io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Regno dei cieli. Ascoltate queste parole, come lo chiama? Regno dei cieli. E poi dice nel 24, ripeto, è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di lago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quindi il testo usa la frase regno dei cieli e poi regno di Dio. Questo che cosa ci dice? Significa che entrambi i termini hanno lo stesso significato e sono intercambiabili. Quindi noi apparteniamo al regno dei cieli, cioè siamo seduti già nei luoghi celestiali con Cristo, ma apparteniamo anche al regno di Dio, perché chi c'è nel terzo cielo, c'è Dio. Quindi nel primo cielo abbiamo tre cieli, tutta è Trinità ragazzi, tutto. Guardatevi il dito, quante parti abbiamo in un dito? Falange, falangina e falangetta. Guardatevi la gamba, quante parti? Coscia, gamba, piede. Guardatevi il braccio, è tutto Trinità, ma anche nei cieli abbiamo tre cieli. Nel primo cielo i nostri occhi riescono a vedere gli aerei che, che vanno, il sole, le stelle, eccetera. Quindi è quello che visibilmente riusciamo a vedere. Secondo cielo c'è Satana seduto che regna con i suoi. Ora quando voi invocate il Signore e gli dite Padre ti prego aiutami, state sbagliando che oggi capite come funziona il regno dei cieli. Perché Dio vi ha fatto ambasciatori, re di questa terra, avete tutto. Come riuscirete a passare il regno di Satana? Ma siete già seduti nel regno celestiale. Siete già seduti. Voi avete Satana vostri piedi, sotto i vostri piedi. Amen. Amen avete capito che Dio vi ha dato tutto, dovete semplicemente usare la parola, che è la spada dello Spirito che lo taglia, perché lui è seduto là. Io guardo per esempio Cino, che lo conosco da tanti anni, con sei un cretino. Il diavolo è contento, scusami figlio, afferra i seni e li mette nel secondo cielo e li pianta ascoltatevi bene, parlare contro i pastori, contro i leaders, contro i fratelli, lui vi pianta. Questo seme, caro fratello, comincia a crescere a dare una pianta. Da pianta diventa albero, da albero dai frutti, frutti negativi. E cominciano ad arrivare le frecciate ai pastori, ai leaders, Satana se la goda. Ma voi cosa fate state nel secondo cielo, che siete, seduti nel terzo con Cristo, afferrate quei semi, li bruciate col fuoco dello Spirito Santo e il potere dello Spirito Santo e nel nome di colui che è il re del re, li distruggete e mettete i semi giusti. Mio figlio non è cretino. Satana, tu hai capito male. Mio vittorioso, un ambasciatore di Cristo e tu non hai potere su di lui. Quindi se avete detto delle cose che non sono in linea con la parola di Cristo, andate lì, chiedete perdono al Signore, vi coprite col sangue, strappate dalla radice quell'albero, distruggete e bruciate nel nome di Gesù. Mi piace come i discepoli dopo un lungo tempo di seguire Cristo, nel vivere con Lui, ancora chiedono insegnaci a pregare. Cavolo, dico io. Ma perché non dicevano insegnaci a scacciare i demoni? O insegnaci a, a, a fare guerra spirituale? O insegnaci come conquistare le anime? No, insegnaci a pregare perché la preghiera è importantissima la preghiera è la chiave che apre il cuore di Dio. Ma non implorare, ti prego Signore! Io vado in certe chiese, vi assicuro, me ne vado tormentata, dico Signore, ma sti pastori, ma che ci insegnano? Sono stata in una chiesa adi. Sai quello che, che significa? Io sono un pastore delle adi australiane ha ah, niente a che vedere con le ali italiane. Entro la giornata di preghiera. Il pastore. Oh padre, io ti prego, quando mi sveglio, non ne possiamo più. Non mi sono alzata di strada. Qual è il nome di Gesù? Padre nostro sono elencati sette topici di grande importanza ed è incluso il regno di Dio. Lasciatemi elencare i bisogni dell'uomo inclusi in tale preghiera che spesso, abituati al cattolicesimo, ripetiamo come una cantina. Eh. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Andiamo a imparare oggi il significato Gesù ha dato queste parole, sono sicuro che tu l'hai fatto, ma io lo ripeto. Il numero uno è il bisogno di un padre. Padre nostro, tutti abbiamo bisogno di un padre, di una paternità, perché alcuni, come me, io non ho avuto la madre, mio padre ha disperato quando io avevo 4 anni è morta mia madre, uomo solo con due bambini, io e mia sorella, mia sorella due anni e io quattro, mio padre era disperato, quindi col dolore che aveva non si occupava di noi. Quindi io sono stata orfana di madre e di padre. Immaginatevi quando tu non hai un padre che si occupa di te. Come ti senti? Io andavo a scuola dalle suore e siccome piangevo che volevo mamma e mia sorella, le suore mi chiudevano nello scantinato in un buchetto là dove c'erano i topi e io piangevo, piangevo finché mi addormentavo alle tre veniva il ragazzo di mio padre, mi prendeva e mi portava a casa. Io fino ai sette anni sconoscevo cos'era piede destro e sinistro. Io dormivo saltando dal dolore di avere mio padre accanto a me che mi diceva ok, dormi, dormi tesoro, hai ragione. E piangeva e mi dava più tristezza vederlo. Quindi avere un padre nei cieli Chiunque di voi, che io l'ho imparato a mie spese, riconosce di non aver avuto un padre e una madre, ricordatevi che il Padre dei cieli è il Padre nostro. Abbiamo una paternità. Ok? Quando preghi tutti i tuoi bisogni sono esauditi da un Padre benevolo che sa prima che tu glielo chiedi quali sono i tuoi bisogni. Numero due, abbiamo la presenza di Dio, santificato sia il tuo nome. Tu entri alla presenza. Sapete che c'è fuori dal Tempio l'inna tempo e poi c'è il Santissimo. Sono tre, anche qui, la Trinità, nel Tempio. E quindi tutti coloro che non sanno pregare rimangono al di fuori. Chi riesce a pregare un pochino entra nel primo eh, strato della, del Tempio. Ma quando tu entri nel Santissimo, tu hai comunione e la presenza di Gesù cade su di te. È quello che dobbiamo fare. Quindi quando tu dici sia santificato. Tu stai facendo quella espressione santo, santo, santo sei Signore, Dio dell'universo e io mi prostro accanto a te, davanti a te. E quindi la presenza di Dio scende. Poi ci sono le priorità di Dio. Venga il tuo regno. Che cosa stiamo dichiarando? Dichiariamo che il suo regno è priorità assoluta. Che dice la parola? cercate prima il regno di Dio e la sua perfetta giustizia e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Dobbiamo cercare il regno di Dio. Non è un regno visibile, è un regno invisibile che raggiungeremo con l'obbedienza alle leggi, con la preghiera, con tutto ciò di cui la, la legge di Dio ci insegna. Amen. Amen? dice Romani 14, 17 perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda ma è giustizia, pace e amore e gioia nello Spirito Santo ecco cos'è il regno non è riunirsi, e mangiare insieme quello è una cosa extra ma il regno di Dio consiste nella giustizia Noi pastori dobbiamo essere giusti dobbiamo stare molto attenti. Io, io ho un santo um, timore di Dio. Sapete, viaggio molto e secondo le culture di dove vado c'è tutta una mentalità diversa e io non voglio offendere. Per esempio, se io vado dal coreano, ho lavorato per la chiesa di 11 ho 10 anni, conoscete il Londiccioli, la chiesa più grande al mondo, in Australia e poi sono andata in, eh, in Corea, in Sud Corea. Se tu metti la Bibbia a terra, mentre stai per predicare o la posi sbattendola involontariamente, la sbatti sul tavolo, tu hai finito di predicare per loro. Perché per loro, per la loro cultura, è molto importante dare attenzione alla parola di Dio, significa che tu non la, non non la parli, non hai onestà verso Dio e non ti guardano più, non ti chiameranno mai più. La prima cosa che, che io ho dovuto imparare quando sono andata in Corea e quando ho lavorato per loro è stata questa. In più, voi gli italiani non lo fareste mai. Io l'australiano l'ho fatto. Ma se io fossi stata nata in Italia, volete le comodità vuoi venire in chiesa? Ah non ho la macchina, mi puoi venire a prendere per favore? Vuoi venire in chiesa? Ma io ho la chiesa cattolica là di fronte è la stessa cosa, il Dio è tutto uguale. Vuoi fare questo sacrificio? No? Dio mi guarda, Dio sa il mio cuore. I coreani, tutti, coi bimbi neonati, coi cestoni, alle 5 del mattino venivano in chiesa da me. Io predicavo, coreano conosco poche frasi, Aboji, Chubocca mi dà, Dio ti benedica. Avevo sempre un giovane accanto a me che mi traduceva, no? Io predicavo in inglese. Alle 5 del mattino sono là, con sottomissione al Signore, fino alle 7 io pregavo per loro, una, non avete idea, più di duemila persone avevo in chiesa alle 5 del mattino. Poi si fanno la doccia e se ne vanno al lavoro. Non vanno al lavoro se prima non hanno onorato Dio. Ma voi, ma che fate? Ma la mattina quando vi svegliate la fate la preghierina? Oppure ve ne andate a lavorare? No! Il cornetto e il caffè settimane. No, vi devo rimproverare in questo, perché siete troppo comodi. E eh, lo so, la mia cultura, che non è mia. Io alle 5 ero là, predicavo, me ne tornavo a casa e mi stavo con mia nipote due mesi e mezzo, me la sono cresciuta io, perché mia figlia è morta. E quindi io so che non è né bevanda né vivanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Dunque non è importante quello che possiamo o non possiamo mangiare o bere, ci sono alcuni religiosi, non bere vino, ma se la parola di Dio ti dice che con moderazione un po' di vino ti fa bene, è come una medicina, come fai a non bere vino? Non bere vino? Oppure certe comunità, i veri. Sono andata in un'isola, sono pastore, dovevi vedermi. Sono entrata e dico, oggi oh, è domenica, io vado in chiesa, avevo pantaloni, io sto comoda, perché se cado a terra sotto l'unzione non mi si vedono le gambe. Quindi pantalone, una bella giacchetta, entro in chiesa, le donne da un lato. E poi non ci ho fatto caso, perché è abituata a amministrare gli uomini mi sono seduta da dove c'erano gli uomini perché erano più vicini oh, arriva il pastore sorella ma forse tu non sei nemmeno cristiana e non conosci le abitudini tu ti devi mettere dalla parte le donne e poi quei pantaloni non puoi venire in chiesa ma tu ti colori i capelli sì perché? Inizio, ho tirato fuori le mie tessere la mia patente di pastore sono un pastore australiano. Oh, no, no, no, ti devi sedere dall'altro lato. Ha tollerato i pantaloni. La, la prossima settimana non sono più andata. Ma chi ti crede di essere? Ma tu vuoi? Cristo è morto per darci libertà. E tu uomo vuoi mettere delle leggi che non sono coerenti nella Bibbia? Io sono vestita decente, sto mostrando niente. Io sono decentemente vestita mi lasciate in pace ora se io vado con i capelli bianchi a gonna lunga fino a qua e mi presento e dico buongiorno io sono un pastore la gente del mondo dice ma tu a chi vuoi portare a Cristo in queste condizioni? Ma io ho 74 anni, grazie a Dio, porto a Cristo mille di persone, perché Cristo mi ha resa libera. Amen. Non possiamo dire il maiale non se ne deve mangiare. Ah, ora c'è l'ultima novità di Satana, i vegetariani. Ah. Avete capito che la carne non bisogna mangiarla perché ti fa male? Però nella carne c'è il sangue e se leggevi i libri di, la Brown, Rebecca Brown, ne avete letti quanti di voi? No, nessuno. Rebecca, tu l'hai letto Rebecca Brown dice prima di fare liberazione io mi mangio una bella bistecca di carne al sangue che vi dà la forza eh, e Satana dice che i vegetariani sono i migliori però sono sempre malati pallidini ora ci sono i, ve vegani, i vegani e eh, ancora solo le erbe e scusate io non voglio andare in Cina per non mangiare gli scarafaggi allora tanto vale che mi mangio l'erba dei vegani pazzi, pazzi. E invece che cos'è il frutto dello Spirito? Galati 5, 22, 23. È amore, gioia. La gioia del Signore è la nostra forza. Pace, pazienza. Dio sta provando la nostra pazienza. Benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo contro tali cose non c'è legge. Ci siamo? Di nuovo, venga il tuo regno. Che cosa stiamo chiedendo qui? Di stabilire la sua autorità come re non soltanto nel nostro futuro con lui, perché tutti dicono che quando moriamo, questa è la nostra, noi lavoriamo il regno di Dio quando moriamo. No! Qui! Adesso! nella nostra situazione sulla terra. Dobbiamo portare il regno di Dio. È arrivato in noi il regno di Dio? Siamo ripieni di Spirito Santo? Se siamo ripieni di Spirito Santo, è lo stesso Spirito che ci chiama a cambiare il nostro carattere, a perdonare e acquisire ogni parte del frutto incluso l'autocontrollo. Perché Satana ti metterà con le spalle al muro. Dio solo sa quante ne ho subite io, specialmente qui in Italia da pastori orribili che non mi potevano né vedere, o da quello che prima mi ha usato per tre mesi e poi mi ha detto ah, vi devo raccontare questo per fare una piccola idea di che cosa un cristiano va incontro specialmente se sei un ministro. Allora, è arrivato Anacondia, chi conosce Carlos Anacondia? Benissimo. Io e Carlo siamo molto amici, abbiamo lavorato in Australia insieme in Liberazione, lui mi ha insegnato tante cose e quindi per due, due volte di seguito. Ero in una chiesa di Catania, ero seduta al terzo o quarta fila e Claudio era seduto lateralmente sul pulpito e guardava la gente che entrava. Tutto un tratto mi scorge e mi fa, ma che fai tu qua? Ciao, mi faccio. Che fai? Vieni qua. E vado sul pulpito. Come sta tua figlia? Dico, sai, mia figlia è morta, che lui l'ha conosciuta. Ma non mi dire. E Beatrice, Beatrice sta bene, bla bla, le ho parlato. E c'era il, come si chiama quello là? Rebecca e Scopo che mi inseguivano per tutta l'Italia, ora non mi conoscono più. Eh. Allora, hanno imparato un sacco da me. La storia... Eh. Allora mi dice Carlos, stasera tu devi aiutarmi nella liberazione, conoscendomi. Io dico ok, ma sai Carlo, qui ci sono troppe opposizioni. Te lo dico io, io sono l'ospite e tu stasera mai. E perché te l'ho raccontato? E allora io, per essere tranquilla e sicura, vado dalla persona a carico e gli dico, pastore, Carlos mi ha chiesto, ma pastore Caterina, io ti conosco, certo che puoi. Mi alzo, quando Carlos dice, tutti i pastori venite a dare una mano, mi alzo, vado là e becco una ragazza che era sudamericana e che aveva dei problemi gravi. Il signore mi dice questa, gli dico, ¿Tú hablas español? Sí, hablo español. Qué bien, digo. Tú tenés este problema. No. Mentre che sto per cacciare il demone, di dietro arriva un pastore che mi ha usato per tre mesi, boom, boom, mi fa un buco così qua, fuori. Tu non sei nemmeno sposata, sei divorziata e non sei un pastore. Guarda, avevo due possibilità. Nel normale, qualunque altro l'avrebbe fatto avrei potuto correre dal pastore e dire Claudio, questo mi sta ecciando, mi sta tirando fuori. E allora era problemi suoi. Ma io ho preferito star zitta invece di passare davanti ai pastori che tutti hanno sentito e mi sentivo mortificata che la gente non mi conosce. Io ho permesso, permesso, me ne sono andata in mezzo alla gente, mi sono andata a sedere e ho pianto. Ho detto padre tu hai visto? Il signore mi ha detto sì, ma non ti preoccupare. Tre giorni dopo ero allo shopping center al centro negozi con, con il pastore e lo vedo a questo pastore che stava parlando con un uomo. Ci incrociamo lo sguardo, lui si gira dall'altro lato, io invece vado, me lo abbraccio e gli dico pastore, Dio ti benedica. E me lo sono baciato. E me lo sono baciato. Mm. Sapete perché? nel mio cuore non voglio avere niente mm. non voglio avere nessuna cosa che possa fermare il ministero che Dio mi ha dato Dio mi ha dato l'opportunità e io me la sono presa so chi sono in Cristo non me ne frega come mi trattano non mi importa perché con, mia, con la mia patente di pastore, che il pastore l'ha visto, con la foto e tutto, io posso andare in giro per il mondo. Però nell'ultima profezia che ho ricevuto dice non ti preoccupare, io sono a carico di tutto, non hai bisogno di autorizzazione. Sono io che ti mando, dice il Signore. E questo mi basta, non me ne importa. Quindi, torniamo al Padre nostro. L'autocontrollo è importante, il perdonare è importante. Vediamo qua, numero 4, le provvigioni che Dio ci dà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Gesù ci insegna di pregare ogni giorno. Vi ricordate che la manna veniva data agli israeliti ogni giorno, ma non potevano prenderne di più perché diventava marcia dobbiamo avere la giusta quantità, ma pregare ogni giorno e chiedere di provvedere ai nostri bisogni personali, giornalieri, giorno dopo giorno. Poi c'è il perdono dei nostri peccati. Ecco, noi chiediamo perdono, ma dobbiamo anche perdonare gli altri. Mm. Eh? Se abbiamo un minimo di rancore una radice di amarezza si va a formare nel nostro cuore, il Signore non ci può usare più. Attenzione, dobbiamo veramente umiliarci e dire Signore, io ti chiedo perdono, andare dalla persona e chiedere perdono e riconciliarsi. E questo vale sia per le pecore che per i pastori, perché noi abbiamo doppia responsabilità, quello di cui ho timore, perché Alcune volte noi pastori siamo arrivati a questo livello perché abbiamo passato di cotte di crude e il Signore ci ha messo qui. Però dobbiamo stare attenti perché può anche entrare uno spirito di superiorità e possiamo peccare e cadere nel fallo molto più di una pecora perché noi abbiamo una doppia responsabilità davanti a Dio non possiamo stare a puntare il dito e fare i fatti nostri noi dobbiamo considerare ogni persona per il valore che ha, perché agli occhi di Dio tu vai contro una persona come quel pastore che mi aveva trattato male, io avrei potuto offenderlo, ma avrei offeso la persona di Dio, perché nella sua chiesa sicuramente sarà un buon pastore, io non lo so, non lo voglio giudicare. Con me si è comportato male, ma io l'ho perdonato, perché perdonando slaccio tutti i suoi frammenti e i suoi legamenti, le, le, le legature, i suoi legami e mi rendo libera io perché è come un boomerang che torna indietro a me. Quindi quando io scelgo i miei leaders, io devo sempre stare attento di non ferirli, di, di incoraggiarli e allo stesso tempo di curare le ferite. Molto importante altrimenti questi se ne vanno e mi abbandonano la Chiesa. E se se ne vanno i leader, come è successo nella Chiesa del pastore Lirio, se n'è andato eh, il pastore Rosario cinque anni fa, 5 6 Se n'è andato il pastore Rosario si è portato a mezza Chiesa. Ma io gliel'ho detto a Lirio, non ti preoccupare, io ho visto di chi era la colpa, perché noi possiamo non giudicare, ma guardare nello Spirito e avere dallo Spirito Santo la conferma. E io gli ho detto, pastore, io ho pregato, ho digiunato, io ti dico, la tua chiesa si riempirà, guarda la chiesa di lì, ha più di 30.000 persone. Deve dire la domenica, per favore non rimanete, andate. E quanti nervi sono arrivati ora? Perché c'è um, uno dei suoi collaboratori che ha proprio questa passione per i musulmani, ma quanti hanno accettato Cristo? Hanno un servizio apposta per... Ma sono mille, mille, mille, ma li devi vedere. È incredibile come Dio. Se tu sei un pastore dal cuore retto e non fai gli interessi tuoi, Dio ti provvede che ti riempie la chiesa. E così è Dio. E io sono felice di avere un papà come lui. A proposito vi saluta, perché lui sa che vengo qua. Quindi il perdono dei nostri peccati e bisogna perdonare gli altri. Numero 6. Potere contro Satana. Qual è? E non ci indurre in tentazione, ma liberarci da ogni male. Dovete pregare per un cerchio di protezione intorno a te stesso, a tutta la tua famiglia e dovete mettervi l'armatura di Dio di Efesini 6,12 614. Poi, numero 7, voi siete partecipanti della divinità di Cristo, perché voi dite tuo è il regno e la gloria per sempre. E gloria a Dio che ci ha scelti per condividere il suo regno e il suo potere su questa terra. Voi avete potere voi siete parte del regno di Dio, voi siete la luce, come ha sentito mia sorella Rosa, anch'io ho visto la luce, e piccole fiamme, ma dovete unirvi tutte per formare una grande fiamma. Dovete chiedere a Dio che vi dia delle direttive, perché non è detto che la Chiesa deve essere questa, in questo posto, dobbiamo chiedere a Dio dove, perché se Dio si sta muovendo in questa direzione, in questa cellula, e tu porti la chiesa qua, la, la gente di là non ha possibilità di venire qua, ma come ministro devi stare attento. Io ho fatto la stessa cosa in casa di Francis, ma tu devi vedere, ho 50 persone e mi stanno aspettando perché ho lasciato leaders che hanno continuato, sono diventati 70. Quando arrivo ci sono persone che non conosco, ma io ho scoperto che Dio mi ha detto sì, tu hai comprato la casa qua perché sarebbe più comodo farlo qui, in casa tua e c'hai l'aiuto del tuo figlio ma io non voglio qua io voglio nella zona di Francis dove la gente si darà al mio regno quindi c'è da pregare, digiunare e vedere dove Dio vuole perché se facciamo l'errore io adesso vivo a 15 minuti dalla Hilson 15 con la mia macchina, Marco ci impiega 7 minuti e siamo là, lui su. Mm. Io non so la strada, quindi 15 minuti. La Hilson, sapete quanto è grande. E quindi io pensavo, mi faccio un gruppo della Hilson. Mamma mia, quanto me ne vedrà E Dio ha detto no. L'unzione è là, a casa di Francis, dove c'era 92 la mamma. Tu l'hai conosciuta? Ah, a, a Francis sì. E Francis non può più venire con me perché la sua mamma ha 92 anni. Ma che donna! E che spirito! Quando gli dico me ne devo andare, no! A meglio se ne va! <laughs> e mi piange, non piangere Maria, ma non mi trovi più. Vado, torno e Maria è là che fa evangelismo. Torniamo al regno di Dio. È molto importante fare questa preghiera del Padre nostro con tutto il cuore, perché fermiamoci a pensare, a ponderare quello che diciamo, qual è il significato, perché lui, lui ci ha fatti partecipi, ambasciatori di questo regno e dobbiamo conoscerlo, dobbiamo essere sicuri di conoscerlo. Matteo 13, 44, 52 Di nuovo il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosti in un campo che un uomo avendolo trovato nasconde e per la gioia che ne ha va, vende tutto e compra quel campo. Così siamo noi. Noi quando incontriamo il vero significato del regno di Dio, ma noi ci dimentichiamo delle cose al mondo. Sapete io, io guadagnavo 185 dollari all'ora all'università di Sydney e di Macquarie, io vi dico che con 5 ore al giorno io mi ero fatto 1000 dollari al giorno, non so se mi spiego, eppure non me ne frega più niente. Ma che sono i soldi? Mi volete dire che sono i soldi? La ricchezza più grande è quella che noi abbiamo qua, Amen. lo Spirito Santo. Gesù nel cuore, lo Spirito Santo nel vostro spirito, andate e, e siete la luce del mondo, siete la luce. La sapete la storia di Zorro? non ve la racconto di nuovo. Ancora il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle. A me le perle piacciono. Questa è una, una, mia, una mia debolezza. E sapete, la pastora Naomi mi ha portato delle perle, degli orecchini di perle. Guarda, è stata, mi ha detto, il prossimo anno un mese non te ne vai prima di un mese, non sapevo chi fossi. E l'ultima volta che eravamo due anni fa, eravamo tutti insieme con Ciro, eccetera, eccetera, dei problemi, eccetera. Ha detto no, no, non te ne vai. Dunque, trovata una perla di grande valore, va, vende tutto quello che ha e la compra. Poi il 47 dice, il regno dei cieli è pure simile a una rete gettata in mare che raccoglie ogni sorta di cose. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e postisi a sedere raccolgono ciò che è buono e nelle ceste, mentre gettano via quello che non è buono. Così farà Dio negli ultimi giorni. Perché lo dice nel 49, così avverrà la fine del mondo. Gli angeli verranno e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace di fuoco lì sarà piatto e scritto di denti. Di denti. Beh, mi disse loro, perciò ogni scriba ammaestrato per il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che trae fuori dal suo tesoro cose nuove e vecchie. Ho riflettuto su questo e l'ho chiesto anche al, all'Apostolo Lirio e lui mi ha spiegato questa parte. Gesù dice loro, come padroni di casa ci sono cose nuove da integrare alle vecchie, e cioè istruisce i discepoli, comanda loro di integrare al giudaismo, che è una vecchia concezione della vita di loro, la vita nuova della cristianità. Scrivetelo perché è importante da predicare questo. E anche noi dobbiamo rinnovare la nostra mente affinché il regno di Dio entri non solo nella nostra vita, ma anche nella vita della nostra famiglia, della nostra comunità, della nostra città, del nostro paese. Sapete, è importante, per esempio noi a Siria abbiamo 32.000 persone solo nella chiesa Ilson vicino a casa mia. Poi ci sono altre 8 o 10, 10 Ilsons solo a Sydney e hanno, hanno già iniziato a costruire una chiesa Hillsong, una a Milano, una a Roma e adesso una a Gerusalemme. Sono stati lì a cantare e la piazza era piena. Dobbiamo portare alla nostra vita la perla di gran valore che è Cristo. Per concludere, il regno di Dio non lo possiamo conoscere con la nostra mente, perché è un regno spirituale. Deve essere compreso spiritualmente ed entrare attraverso lo spirito per poterlo vivere e praticare. Dunque dobbiamo meditare la parola giornalmente, in modo da ricevere le chiavi del regno. E Gesù ci motiva a cercare prima il regno di Dio, vero? Ciò significa che vivere scaturisce dal cuore e dalla fede in colui che ci ha salvati, più che dall'osservare precetti, direzioni, eh, un'etica esterna. Dobbiamo dimostrare che il regno è in noi. Come? Con un cuore puro. Dobbiamo avere un cuore puro. Dobbiamo pensare non a noi stessi, ma agli altri che ci circondano. Vedete? eh, io avrei potuto dire, beh, voi sapete ragazzi che io sono un evangelista, devo andare in giro per il mondo, chiudiamo il gruppo, quando ci rivediamo fra sei mesi, tanto ognuno ha la sua chiesa. Non avrebbe intaccato niente, ma io no. Io ho detto, Alex, Sveta, Svetlana sono russi, hanno fatto un grande lavoro. Io li ho visti crescere, vi lascio a carico io non posso assumere le responsabilità tutte io, io devo dare anche agli altri l'opportunità di crescere e di essere capaci di fare. E quindi non li ho costretti, ho detto ve la sentite di continuare? Quanti verrebbero se continuiamo il gruppo? Tutti hanno alzato la mano. Ho detto ok, io lascio Alex che vede nello spirito e lui è un profeta che veramente ti dice quello che ogni persona avrà, tutto quante volte l'ho messa alla prova e poi ho lasciato Linda e suo marito che hanno messo la casa a disposizione nella zona dove Dio ha detto ho detto a Francis tu lo vuoi fare? no, io ho mia madre ok, d'accordo però tu vai e ho avuto la notizia che altri, altre due, due coppie che sono venute con me a Londra e che conosco bene si sono sviluppati in una maniera a fare liberazioni che io ho detto e gloria a Dio e quando arrivo aprirò un altro gruppo in un'altra zona dove Dio mi dirà e metterò a capo queste persone perché se vogliamo crescere e portare anime a Cristo ma che me frega a me di essere il pastore in assoluto io devo istigare altri aprite cellule, gruppi, lavorate certo conosco chi sono e a che punto, a che livello sono perché a un picco pallino non glielo do che fanno più rovine che altre cose, no? Quindi la nostra missione come reali cristiani è annunciare e vivere nel regno dei cieli, perché se io dico una cosa e vi insegno una cosa e poi ne faccio tutta un'altra, voi dite ma chi ti credi di essere? Ma se tu ci hai dato queste direzioni noi dobbiamo fare come tu ci hai insegnato, ma io devo dare l'esempio, vestirmi bene, essere pura nel mio cuore e attivare le cose che sono d'accordo al regno di Dio. Ok? Vogliamo adesso esplorare il concetto di portare il cielo in terra per capire il nostro ruolo sulla terra. Credo che ognuno di noi abbia... Buongiorno Giuseppe. Prego. Luisa. Vuol venire? Excuse me, vuole entrare? Prego, si accomodi. Si accomodi. Ok. Allora, la chiamata da parte di Dio l'abbiamo tutti e tutti abbiamo dei doni unici e lui ci dà l'opportunità di portare la pace sulla terra perché la terra è un caos siamo in una situazione come avete visto di caos il caos è dappertutto dobbiamo testimoniare che il regno di Dio o il regno dei cieli è in noi. Se noi ci offendiamo, se noi ci leviamo dalle cariche, i nostri ruoli all'interno del regno di Dio non vanno. Siamo guidati a rispondere alla chiamata divina di figli di Dio con un grado di consacrazione assoluta più elevato di quello che avremmo normalmente. E quindi fin dall'inizio Dio ci fornisce un modello per portare il cielo in terra. E dobbiamo sostituire il caos, ma che fate voi? Giocate Stai attento per favore pezzo che mi guardo e non ho detto niente, però adesso mi sta dando fastidio. Eh? Scusi. Quindi lo shalom è la pace e l'ordine di Dio. Noi dobbiamo portare lo shalom al posto del caos. E incarna lo shalom, non è soltanto la pace, ma soprattutto incarna l'ordine, la struttura e la sua presenza. Siate facitori della parola, portate il suo regno sulla terra, in questa zona e in tutta l'Italia intera. Amen? Dio vi benedica. Spero che l'abbiate capito. Non è un regno visibile, è un regno invisibile. Preghiera, amore, dedizione, fedeltà e non dobbiamo fare i nostri comodi, ma i comodi del cielo. Amen. Amen. Eh? Perché dovremo dare conto e ragione a Dio. Alleluia.